Quem for diabético pode sair do docinho. Tra, lá, lá. Chamando o doutor Borghetti. Chamando o doutor Rancho Cruzes. Olá, querida, você me chamou, já? fora daqui! Esperem até eu pôr... Pronto, enfermeira? Pronto, doutor. Terceira? Porradeira? Derrote? Pronto? Salame? Oh, ah, oh, ah, oh, ah, poxa vida! Eu quero descer! E agora pra ligar essa merda, hein, meu? Oh, oh, deixa ele comigo! Aham, então você está aí! Tome, tome, tome! Eu ser um grande